ඔක්කොම මෙදසල සෑහෙන අපලයි. ඇයි අනේ මන්දන්න වෙන්නම ඔයා කියන්නේ මේ ළඟටි මම ගිහිලා බැරිම තන. අනේ දෙයනේ අනාගතේ යහපතක් වෙන්න කියලා භාරයක් වෙලා හර පොල් ගෙඩියක් ගහන්න කියලා ගත්තා. අනාගතේ මට මේ තියෙන ප්‍රශ්න ටික විසඳලා මේ රටේ ප්‍රශ්න විසඳලා මගේ ප්‍රශ්න විසඳලා මේ මේ දවස්වල අත තියෙන තියෙන එක හරියන්නේ කරන කරන වැඩේ හරියන්නේ මොන නරක කාලයක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අනාගතේ යහපත් කාලයක් මට උදා වේවා කියලා <laughs> පොල් ගෙඩියක් ගහන්න කියලා ගත්තා. කියලා බාර වෙලා මම පොල් ගෙඩිය මෙහෙම ගහන්න පොලේ උස්සලා මෙම උඩට ගන්නවටම ඒක තිබ කපුරු පෙත්ත වැටලා කොන්න ගෙටිගත්ත කො ඔන්න කාලයක් උදා වෙලාද කියලා දයිවෙන් ගැලවෙන්න බෑදරුවා හොය කරපු පව් පඩි සන්දෙන කාලෙ අනේ දෙයනේ වගේ සියලු ප්‍රශ්න දුරුවේවා අනාගතේවත් යහපත් කාලයක් උදා වේවා කියලා පොලේ උත්සල ගන්නකොට <laughs> පොලේ තියෙන කපුරු මෙත්ත වැටලා ඔළුව ගිනි ගන්න එකෙක් තව ඉන්නවනම් මේ ශක්කොරහ <laughs> අනේ දෙයනේ මගේ සියලුම අපල ටික මේ ඉස්සරහින්න කියලා දරුවාගේ පිටින් යනවා <laughs>